طيب ايه فاضل على رمضان يومين ولا ثلاثة يومين إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين ربنا يبلغنا رمضان وإن شاء الله تبقوا فرحانين وربنا يتقبله منا كده إن شاء الله لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى فعلا لازم ده أمر واقع لازم ناخد بالنا من شبابنا الشباب الصغيرين دول هم اللي بيعملوا كل حاجة عاوز اقول لكم اللي في حمله في البلد هنا حمله البلد بلدنا دول انا سوري ان انا قلت اسمهم بس لازم اقول اسمهم عشان ده حقهم حقهم فعلا الشباب دول شغالين بقالهم خمس سنين محدش عن يعرف عنهم حاجه شغالين بقالهم خمس سنين في صمت الناس اللي عماله تهزر وتقول لك المجموعات ومش المجموعات انت كنت فين وقت ما الشباب ده كان من خمس سنين عمال يلف على البيوت ويعمل شنطه رمضان من غير ما حد يحس بيه من غير ما حد يقول له هو اوتوماتيك عمل النشاط ده مره بقى بيعمله كل سنه لغايه صلاه العيد لغايه صلاه العيد بنروح نصلي ومش عارفين مين اللي جاب الحاجات دي ومين اللي خد الحاجات دي ومين اللي ودى الحصر ومين اللي جاب الهدايا ومين اللي روق للدنيا هم دول الشباب دول هم الشباب اللي مش الشباب اللي مش عاوزين يتكلموا كتير عن نفسهم الشباب اللي انا مش عاوز ادخل وسطهم عشان ما ادخلش انا اقطعهم من بعضيهم مش عاوز انسب العمل لحد ده عملهم هم وهم اولى بيه ولازم ندعو لهم كلنا ونحبب عيالنا في الخير ونجمع عيالنا حواليهم اللي مش من عيالنا موجود معاهم نقول له روح عبي معاهم روح شوف شنطة رمضان دي بتتكلف كام وبتتعمل ازاي وبتتلم ازاي لازم نعرف اجيالنا اللي بعدينا فكرة برنامجنا نصاية اول ما اشتغلنا قلنا ايه قلنا عاوزين نلم شمل الناس دي كلها عاوزين نشوف اصحابنا اللي مسافرين بره واللي جوه عاوزين نجمع قدواتنا الكويسة عاوزين نصدر قدوة لاخواتنا ولولادنا قدوة كويسة قدوة الناس اللي نجحت قدوة الناس اللي كافحت قدوة الناس اللي قالت عاوزين نعمل جمعية كذا وعملوها قدوة الناس اللي قالت عاوزين نعمل الحاجة الفلانية في البلد وعملوها ما فضلوش يتكلموا وخلاص ظاهرة صحية ظاهرة اللي احنا نشوف كام حاجة دلوقتي كام جروب وكده وانا وانا وانا مبسوط خالص ان الشباب دول شغالين كده بس نفسي يوحدوا بقى نفسيهم نفسي نجتمع سوا بقى بجد بدل الفيس نقعد هنا نقعد نجمع الشباب اللي قائمين على الحملات دي ونقول لهم انتوا فكركم ايه؟ ايه اللي ناقصكم؟ نقدر ندعمكم بايه؟ نقدر نكون وراكم بايه؟ انتوا خط الدفاع الاول دلوقتي الشباب احنا وراكم انا بتكلم باسم باسم كل اصحابي انا صاحبي رضا كان قاعد معايا بيتكلم معايا برضه بيقول لي لازم عاوزين شباب عشان يورثوا الحكايه عشان يشوفوا الخدمات بتطلع منين يشوفوا بتاع المحليات ده بيروح فين عشان يعمل الترعه الفلانيه يشوفوا عم جمال قال ايه لما كلمناه عن اعضاء مجلس الشعب والفرق بين التشريع والفرق بين الخدمات ناخد من دماغ الناس دي ناخد من خبره الناس دي دي اللي احنا قصدناه لكن انك تكون شباب مالكش ماضي مالكش كبير لا ما ينفعش ان هنشتغل لوحدينا لازم نشتغل مع بعضينا انت عاوزني وانا عاوزك انا عاوز الداعم وعاوز ال... وعاوز اللي كارهني ده كمان عاوز اعرفه انا بعمل ايه عاوز اقربه مني عشان يعرف حقيقه الموضوع ده بيتعمل ازاي اللي الدنيا مش ورديه للدرجه دي اللي اللي خلى مشتول تبقى واخده تصنيف اللي هي عدت خط الفقر ده مش من شويه ده من شغل ناس عماله تهربد في البلد دي عماله تعمل خدمات من غير ما انت تحس عماله تبني بيوت الناس اللي وقعت عماله تقف مع اللي متضرر عماله تقف مع اللي محتاج مع اللي بيجهز من غير اي حد يتكلم لكن الخناقات واللي حصل بينا ده من كثره الكلام الكتير انا بدعوكم وبدعو كل الناس اللي معايا ان احنا نقعد نترجم كلامنا لافعال نبقى فيه كشف موحد انا وغيري وغيري وغيري عارفه باجي اوزع كلنا عارفين واحد واثنين وثلاثه بدل ما انت عارف واحد بس وعمالين كلنا نروح لواحد بس واثنين بس في ناس تانية انت ما كنتش تعرفها انا هعرفها لك وغيري هيعرفها لك وغيرك هيعرفها لنا احنا الاثنين لان احنا مش كل يوم في البلد كل يوم فيه جديد الشباب ده ظاهره صحيه لانه جاي من كل حته في البلد اللي قاعد على البحر واللي قاعد هنا واللي قاعد هنا رابط البلد كلها دلوقتي ببعضها بشباب نقدر نوزع مساعدات نقدر نعمل اي حاجه في البلد اي نشاط انتوا عاوزين نعمله هنعمله هنعمله لما نكون متجمعين ونوحد جهودنا ونبقى مع بعض خالصه لوجه الله عاوز تفاعلات ولادنا عاوز تفاعلات شبابنا عاوز تفاعلات اهالي بلدنا الناس اللي عاوزه تشتغل بجد الناس اللي ما بتهزرش عشان يبقى دي منصه كلنا بنتكلم من خلالها في مشاكلنا بنجيب المتخصص اللي فيها يتكلم وانتوا اللي هتحددوا عاوزين تكلموا مين استنونا ان شاء الله في رمضان هنتكلم في كل حاجه في نصايه عشان برنامج نصايه ده ناصيه لينا كلنا نتكلم في كل مشاكلنا نتكلم من غير ما نحط راسنا في الرمل نتكلم في مشاكلنا وكل اللي يخص بيتنا وتربيتنا واولادنا وديننا ان شاء الله ربنا يستخدمنا للدين وتتبسطوا معانا ويكون وقت لطيف بنقدر نعبر فيه عن نفسنا وعن مشاكلنا ونوجد فيها الحلول مش مهم مين اللي بيعمل الخير المهم انك تبدأ وتعمل الخير لانه اكيد هيرجع لك طول ما انت فاعل خير